you ILC 国際リニアコライダーは陽電子と電子を高速でぶつけることで宇宙の始まりすなわちビッグバンを再現する全長約3 0キロ世界中の科学者が集まって行う人類史上最大の実験装置なんだ陽電子と電子がぶつかることで無限の可能性ワクワクする発見が待っているんだもしもし 新しい力が生まれるかも しいお知らせがあります電子がご両親のお仕事の関係で転校することになりましたそんな私私彼女と一緒なら何でもできた彼女とだったらビッグバン両電子と電子すビッグバン くない